Bueno, e, gaur eh, greba eguna da lanbiden, e, lau sindikatuek egin dugu e, deitu dugu egun bateko lan ustera eta bueno, gure aldarrikapena da e, zailburu, mm, zailburuari eskatzea e, posatzen ari diren eredua e, bertan bera ustea eta negoziatzen aztera. Eredu hori ez da ona, ez, da, ez langileentzako, ez da bizartearentzako mm, ere ez, ez dituelako e, enplegu zerbitzuak eh, bermatzen. Hau da, ez eh, orientazioa, ez prospekzioa, ez lan bitartekaritza, ez ikastaroak, ez dago garatuta, beraiek aurkeztu duten ereduan, eta batzuk privatizatuta daude. Beraz, guke horregatik eta langileen baldintzei e, zuzenean eragiten diolako, eskatzen diogu ustertan bela e, ustea e, eredu hori, eta negoziatzen hasteko e, benetako enplegu zerbitzu bat eskaintzeko herriari.